Exhausted body boys have arrived at the hotel to get some quality rest after long adventurous day at Okinawa. Are you ready for another adventure tomorrow? байгаа тий. Кино дээр л одоо 10 жилдээ амьдарч байгаа. Оо за. Э, ихч ч болохоор бүр 24 жил болсон юм шиг тий. Гэж байгаа кино дээр болохоор тань Тэдгүүтэйгээ хамт Окинавагийн одоо сүүлийн өдрийн зураг авалтуудаа хийн. Чака Томо маань хамт явна. Залос Вилнох тэр өвчлөөсөө. Оо багш. За одоо зөв хиймээр анаа байна. Konnichiwa. Konnichiwa. Хясан сувд, далаа сувд. Далаа сувд. Тэгээ далаа сувдаа шууд одоо юм хясан дотроос өөрсдөө одоо ингэж зүсээ гаргаж аваад тэгээ зүүл, эмэг, утасны зүүл юмд ингээ хийгээд колонч гэсэн болгож болно. Мокигори 美味しかったですね。はい、こちら2年もの тоо гонэн мононо шийдэх юм байна. Энэ 2 жил энэ 5 жил байгаа шүү гэнэ. Окей. Can we eat? No eat. Choice. За 3 шиг сан. 5 жил дарс хийсэн гэнэ. Энэ дотроогоо судлаад одоо маш гоё бүрд идэл хийх гэж байна. 찔기소 찔기소 약간 이제 살짝 오픈 오픈 이거 넘었는데 아 이거 넘었어 오 오픈 오케이 와우 뷰티풀 셀카라스 오

Тэгээ мессежтэй зураг зураад одоо бэлгэлж байгаа хүндээ ийм зүйл болгож болно гэсэн үг байна. Бэлгэний болгоод Wow, so beautiful. It's a pure pale in Okinawan sea with some golden deck. Wow. Nice handmade.はい、どうぞ。いいですね。はい、la maleta. Tengo que irme. 笑ってください。もできるんですけど、せっかだったら加工されたら。

since 1974. Yeah. Very old one. Are you exciting? Oh man, let's do it. Let's do it. With the camera? Yeah. Yeah. Of course. Wow. What is the name? Rose Room. Rose Room. Hey, dude, look at this. Oh yeah. Very old bottles, I think. Yes. Right? Yeah, yeah, yeah. yeah, yeah, Very old one. Sure. Let's go. Konnichiwa. わあこんにちはありがとうございます Rose За энэ газар байна Oh yeah. My favorite thing is vinyl. <laughs> He's selling vinyl? No. His collection, right? Wow. Ah. my favorite spot, yeah, my chill spot. Very chill. Like the, uh, yeah. my home. Yeah, yeah, yeah. Historical memoirs in this wow. shop. What's inside? Oh, the people say, oh. In the garden Энэ хүмүүсийн сэтгэлдлүүдийн дэвтэр. 1977 оноос хойш эхлээд бичсэн байна даа. Holy moly. Wow. Commenced from 1976 Seven. Yeah. Wow, the whole whole book is a whole book command book. So how old is he? Rose owner. Maybe 70... Seventeen. 78? 78. бид нар ийм Окинавад байдаг нэг Монгол Япон айл гэдэг тий. Тийм гэрээ эзэгтэй бол монгол хүн байна. Гэрээ эзэн маань Япон хүн залуу байна. Окинавад 24 жил амьдарч байгаа юм байна. Тэгээд өнөөдөр холбогдоод ингээд төрөлдсөн ирлээ. Манай гэрээ эзэн. Сайн байна уу? Сайн байна уу? хоёр хүүгээ ам бүлдэрүүлээ. Одоо бол 21-т 18-т хоёр сар болж байгаа. Японд амьдраад 12 жил болсон. зүйтэй цаосон чи гоё шүү дээ. Сайн зүйтэй. За ингээ Окинавад ирээд нууцтай цөөн. Гоё юм чи. 13-т юу? Вау. Салмон. Кинод Монгол үлдээгээд харсан гоё юм шүү дээ. Вау. Аа, хор хор юм бас байна. Солдатский сувенир биш үү? Норжи. А зампа биш үү? Зампа. Зампа. Энэ скотч байгаа юм байна. Энд Монгол юу вэ? Монгол водка. Тэр бас Окинавагийн бас чухал юм байна. 15 жил болсноо хатаасан байна тийм. А энэ ч нөгөө Чингис хаан чинь. А энэ энэ том үгийн нөгөө Чингис хаан. Тэдний юм Чингис хаан динер гэдэг юм ивент босчихсон байна. Японд дарааж их. Нэг ингээд асахгүй зөвхөн юм өрөнгө дүүрэн гинэ илүү гардаг. Зөвхөн хэмжээгээр ундаг. Энэ доктор л одоо энэ хэмжээгээр л дээ. Аа, ингэж юм one shot биш. One shot. One shot. Энэ зөвлөгөө танилцсан гэдэг Монгол айл танаа зочлоо маш их баяртай байна. Өрсөнд их баярлалаа. Дахин дахин манад зочлоороо. Яасан сайн. Баярлалаа. Манай хаалга баяртай байх болов. Монголд орчоороо Монгол очихлаараа яваад зэрэг. Тэлээрээ тийм. Хоогда удаа нэг бод ивэл байж. Баярлалаа. Яг зөв хэсэмас. Дараа уулзъя. Artcare World Tour appreciate for our partner Vu. Arigato! Gozaimasu! Би чамтай хайртай. Яа. Chaka. Hey? Chakatomo. Hi. Did you heard about your live performance in Mongolian application Vu? Hmm? Yeah. What? Yeah. yeah. I don't know. It's a Vu application from Mobinet company. За Окинавагаас Чакаландын амьд тоглолт 2022 бүрэн хэмжээгээр байгаа. Воо! Оо! Оо. Тэмбэ. Чакабан. Эй. Эй. Эй. Энд бас амар өөр олон артистуудын тоглолтод байгаа. Таад энэ перформанс нь үзэж чадаг юм чам. Vue application-аас үзчихэж болно шүү. Окей. Ариаста хөөх хөөх шүү гэж. Use Vue application. Окей. Окей. Boro okay? What it mean? Rain. Yeah, Boro. This is rain. Beautiful. So, Chaka. Hey. What is this place? American village. American village and Americans came here yeah. and long time lived here. Yeah, yeah, That's why I call this village American village. You like this place? Yeah, yeah. Why are you so boring? <laughs> <laughs> Maybe I'm tired. <laughs> Welcome to the American village, man. Wow, thank you. Arigato. Arigato How big? How big? Yeah, so big, big, so big, big, so big city. Big city. in 예, 인도 신진 겨울에서 나왔죠, 그때. 왔어 이미 추. 왔어 이미 뭐. no light. Okay, let's go. Yeah, this area earlier is all day Christmas. All day Christmas. Yes. Oh. Did, did you get this now? Yeah. Oh. <gasps> He is lonely. <laughs> he is lonely. <laughs> त्यो चोटेहरू सोध्नु <laughs> lonely, Christmas lonely man. Lonely <laughs> people. lonely people. You <laughs> mother. Yeah. That's a shiro again. Ooh, ooh, ooh. Wow. Энэ юм уран бүтээлчний юм дэлгүүр, хувийн дэлгүүр. Дандаа юм гараар бүтээсэн зураг, уран зургууд тийм. Тэгээ нүний тусаа бодог фосфор ашиглав. Тэгээ цамц одоо уран зураг чимэг гэсэн үнээр бүгдийг хийх юм байна. Гол нь манай давгаа авгийн зураг дотор нь байна. шинэ жилийн уур амьсгал орсон болохоор маш их тоглоом байна, маш их гэрхэн чимэглэлүүд байна. Тэнгүүсэл Крисмусээр үлсэн үйлчлэгээ үзүүлж байна. Do you know Mario? Yes, we know Mario. Mario, Mario Kart game. Mario Kart. Oh, well, let's try. Finish. Finish. Nice. yeah. How What a beautiful faces you yeah. got, boys. Yeah. Mother. Why is Navi uh, here? <laughs> Nugget, let's go. let's, let's go, go, Nugget. Let's Nugget, go. let's go. Uh, please, please don't touch it. <laughs>